askun bidaiakek ongi etorria ematen dizue bere autobusera. Orain, bueno, lehenengo eta behin jaso ezazue gidariaren agurra. Eta orain, e, argibide batzuk eh, esan nahi genituzke guztion artean bidaia hau e, eramangarriagoa egiteko. Bai, azafata, oraintxe, oraintxe. Bueno, gogorara zen dizuegu autobusean, ezin dela erre, ezin dela jan, ezin dela edan, ezin dela dantzarik egin eserita eta isilik joan daiteke. Hau errespetatzen badegu, hobeto eukiko dago gero burua. Eta hemen ikusen dezute gure azafatak botaka egiteko gogua eduki ezkero, arren altxatu eskua eta gorde pota bota gabe, bai? Gure azafata zuengana juko da horrelako poltsa batekin. Botaka egiteko poltsa zabaldu behar da. Ahoa, pega, pega eginda. Izan ere, tropiezoren bat kantora atera daiteke. Pega, pega eginda daukagula, bota egingo degu dana. Arren, ez bota eta gero itxi. Beti ere, urrengo botaldi bat etortzeko hori da, eh? Distantzia, beti ere, hola ez. Ola bai, pea pea inda. Eta beti ere mantendu horre, eh, segundu batzuk ze, beti ere bigarren botaldi bat etorri daiteke. Hori ez da inoiz jakiten. Noita momentua atza azarte gabe? Atza... bueno, esan dakoa, eh? Horre, eh, poltsak hemen aurrean gordeko ditugu. Beraz, gero, itxi... Gero, itxi eta arren, zuen izen abizenak jarri, izan ere, bukaeran, bakoitzari bere materiala bueltatuko zaio. Eskerrik asko eta... Organikoa, ah, organikoa da, bai, eh. Donostiako udalak eta Gipuzkoa berriak eh, gogorarazten dizu, eh? Pota eh, organikoa dela, baino poltsa ez. Beraz, ustu, ustu egin beharko da marroian. Hori da, kontenedore marroian zako txartelaik ez badezute orain dikan, go, go, gogorarazten dizuegu, etxean gorde barrezutela eta geoia. Ja iristen danean txartela, ba hor eh, hor botako dezute. Mila esker eta ongi izan. Din don din. Hau ez pentsa. Eh. Ja, ja. que hay día crema de ematen, baño badira ere beste tramankulu eta aparatu batzuk, bai? Y aquí tenemos a nuestra amiga que ha traído un tramánculo un poco especial. <laughs> Explícanos un poco esto, ¿cómo es o pues, cómo funciona? Pues esto funciona que te da aire al mismo tiempo que te quita el sol. se hace una corriente aquí, ¿no? Corriente continua, corriente continua, eso es, sí, sí. ¿Cómo llamarías a este, a este invento? Porque no es una sombrilla, tampoco es un paraguas, tampoco es un sombrero, pero es un poco una mezcla de todo. Ponle tú el nombre. A ver, ¿cómo le vamos a llamar esto? No sé. Tramánculo. Tramánculo. Bai, bai, tramánculo, pues. Hau da bidebieta style. Ikusi, ikusi. Hemengo bidebieta kogen A ver, agurtu, telebizi joan atatzeko eta... Helikoteru hor! Gora bidebietako kogen Bueno, eta nola ez, musika ezin da falta olako tokietan, eta hemen ikusten dugu, trikitilari edo... Bueno, zein da laitz eta zein da maider? Ez da, <laughs> iru, iru dira. Iru, trikitilari eta panderokin zu. Bai, bueno, ez nik ez pandera <laughs> jotzen. ah, ez dakizu pandera jotzen, osea, po, posture ba egiten pixka. Ez, ala, ala. Baina ez argazkia, eh, bideoa da. Ara, berre, eman pixkat. Ez, hori, bueno, nahiko ondo, ez? Gugu telebista motatzeko eta ezagize, baina claro, denboraik ezako editatzeko eta musika beharko genuke pixka bat. Joko ez dute zerbait bai, hola... Bai. Hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, total, trapatatra, trapatatra, trapatatra, trapatatra, trapatatra, venga! Horentxe bertan ikasi gete. Bueno, pues eh, ikara, Anyway. Bizikles egin dugu deu rekorrido edarra. Egia esan, nahiko luzea, iruñara eta huelta, baina justo bateria agortu da, eta ezin izan dugu grabatu, iruñan sarrera, bueno, jendeak, koetea, ezak izaheraldoiak. Increíble, increíble. Gero ere, donostira abiatu geha, grabatu deu, momentu hontan, momentu hontan, donostin ez dago inor. Kusiko dituzu aurri irudi batzuk, hartu ditugu, zurriolak ondartzan, nada, ez dago inor, basa mortu emateu. Ja? Bueno, eguerdiko amabiak dira, hartu dugu tartetxo bat donostira bueltatzeko, eta ikusen ez dute nola dagoen ondartza, nola dauden donostiko kaleak. Hemen ez dago, inor, laukatu bakarrikan, mundu guztia etxarri erajunda, gizakatera. behiratu. ondartza inorrez, kalean inorrez, bueno. Dios, buenos. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, gaurko gizakatean jendea zutik ikusi dugu, baina hemen, Earki prestatutakoak ere badira, egun hon. Laren urte dauzkagu, irur lauren artean. lauren artean? Lauren, urte gila. Beste ez baino. Iruro goita berrotamar pasa, pasa, pasa inda. Baina ikusten zaizue, oi, bakizute, gaztetasuna barrutikan eramaten. Bai, bai. ala da, ala da, ala da, hori ala da. ez que gaztetatik azita genden, eta gure erretoa izan da, gure adinakin, honea tortziko gai izan gehala. Geure amaiketakoak ardo botilak da oain hemen gaude, olatu aitiko zai. Prez daudete? gabe, dudari gabe. Pena urtean bi aldizu ez eh, da Gu Guz hartu gehiago. aldizea, egizakatea. Hori da, ba. Guz hartu aurritik, ba, etortzeko. Hemendik dik aurrea maizingo dugu, ingo txugu, inbiarko e, Egin daiteke korrika bezala, ez bi urtean behin olat. Gu korrika ezin dugu. Korrika ez, baino gizakatea bai. Ah, gizakatea bai. Bueno, hemen azalpe batzuk ematen nahi dira, ez ditu goztopatu bai, nahi. Venga! Bai. Horrela, taburetek atzean da... Vale, bai, eta presintatzen ari dira, ya... Ja, ya está, ya seguro gaude, venga. Bueno... pues, Animo! Bai, bai, bai, eskerrik asko! Eskerrik asko zuei, etortzeagatik ta... Ez, onutzu! emateagatik. ori, ori! hori, ez dut jala falta. Agur. arte. Bueno, ze, sombrero eta guzti, etorri eh, zea. Bai, qué nien hemen guak. Eh, nungua aiz? Ni, haenetik ah, este ikarritak guak. Haenetik. Ah, este. Geo subtitulo jarriko izkeo. Hain. <laughs> <laughs> Nik uste, euskia kalte indizula, o? Oh. Neien, joitutan hain ukiako iten. Eta, hau palabe. Hau palabe. Hau palabe. Ez urungoa zea? Ni, hain ingoa. Hain. Bueno, ikusten dezute, oso garrantzitsua, burua ondo tapatzea, sombrero honekin ze. Holako, propagandako sombrero hauek ez dute bate eraginik egiten. Gizon hau ondo ezik dagoia. Eki, e, eh, ekerrikako. Ekerrikako, eta aurrea. Eh, Loyola da Washington. Loyola, Loyola, Loyola es Washington, eh? Loyola, Loyola, Loyola es Washington. Loyola, Loyola Loyola. es Washington! Hola, hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Aizu, ez eiten dezute hemen, zer da, jiran bat, o... Ez dakit? Zer da? E, ba, kadena humana. Kadena humana, euskeraz, gizakatea. Gizakatea. Bakitzeko eskubidea. Ez da, eskubidea. Familia guztia etorri zeate, ez? Ez, gu beste familia bateko ah. gara. ez, kemen gizakatean zai, zaia izaten da, ez? Nun asenda familia bat, nun bukatza bestia. <laughs> A ver, zein da familia, zuek familia bazeate? Ez. Aurra hue bakarri daude? Bai. ez da parado jabat askatasuna eskatzeko kate bat eitea? Ez. Ez da. Ez. Galdera egin da, ez. Oso ikusten dut hemen jendeak gauzak argi ditula. A ber, a ber, a ber, hemen, hogeita boz geltokiko lagunak eh, ditugu. Baskazute, hoita mar segundu dituzue egiteko, hoita bos gehi eh, hola, kuña txiki bat edo. Ba, inorgan zer gertatzen da. Eskerrik asko, eta bueno, zer mauz gaurko izakatean. Ba, oso ondo, oso ondo. Zuek ere, lanean ari zerate honen inguruan? Ba, lanean, eh, bueno, ba, bestela etorra argen hon, da, upxia ba, eh, grabatzen eta arrazik ateratzen eta... Zer mauzko giroa ikusten dezute? Berua, berua. Beroa, giroa berotuta da. Ba, agenda pozik eta gustoa. Agure ba, bai. Bueno, eta ya bukatu kuña, añorgan ze gertatzen den... Mm, <laughs> ja, jaztu zentzerik, ja, Kuña egitea, ya izoratu jaztu eta... Ze pena. Bueno, ogeitabos geltokia, ogeitabos geltokia.info Hori da. Añorgan ze gertatzen jakiteko, egun egoteko, hortxe, sartu, eta, bueno, bideopilla bat, eh, artikulua, blogak, ez da, da. Hauek gu baino lehena oin dute webgunea. Fundamentu gaiago. Hoi da, eta hori gu baino berandu, hasi zinetela. Hori da. ba, bueno, tira, horrelakoa da bizitza. Ba, eskerrik bai. asko eta... Ego, ba? bai, bai. Aurre atatzea dabiltza antolakuntzako lagunak. Zan ere katea itxi, itxi egin behar da. Eta, bueno, eh, abixatzen dizuet, iristen ari gara, nahiko kilometro edo nahiko gune konfliktibo batera. Eh? izan ere, hemen egiako lagunak ditugu, apa egia! Apa egia! Gezurrik ez, hoi da egia. Bainon, bainon, danak ezia egiakoak bezalako txintxuak hemen, nungo jendia daka, nungo aziatezuek? zuek. Loyola es guasito, bebé, no Loyola no no es guasito. Teníamos alcaldesa ah, que ahora es concejal, teníamos al morrosco, menudas hostias da. Teníamos cuartelillo y campo municipal, teníamos al Arnedo, cuello duro y los demás. Loyola. Bueno, zen un loiolatik? Ba, uste dut berreunda piko, etorri gala. Berreunda piko loiolatar hemen. Ez daki kontatu maher zen batago den. Baten bat igual tabernan galditu da. Ez da... Bueno. Ah, pasa, ba, pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Behar, behar zuten hauek. Bueno, zen mauzko giroa autobusean eta? Ba, primeran, primeran. Ni lehenengo autobusean etorri nesta oso gustora, bai. A ver, hartu indarra. <laughs> A ver, indarra hartuko, da. Loiolako jendia horako, bai, eh. Eh. <laughs> y vaya nivel. ¿No? Nos conocemos aquí hace años y turistemos aquí, pinchos alright right, eh, a drink eh, very barato. ¿eh? <laughs> ¿Es la primera vez que venís a Donosti? yes, yes, <laughs> primera vez. Chicas, guay. Ba bata plan, me encanta. Mm, a la noche. En <laughs> la playa. ¿Eh? Delfín, Paquito. Nos encanta Donosti. Nos encanta Donosti. Y dicen que cadena sale. ¿Esto qué hora? En cadena. Ah, Este es Alako egunetan, badira bide bazterrekoak ere. Hau da, jende handana hemen, mobilizazio handia, baina bada bide bazterrean geratzen den jendea, ba, pixka begira edo. Egun hon. Egun hon, bai nolatan hemen e, itzalpean. Babakizu beti e, batzuk disfrutatzeko, ba, beste batzu gelditu behar lanen, ordu guri tokatu zaigu hor lan itea, eta hemen gaude, sufritzen, e, itzaletan, eguzkitan beharrean, eguzki hartu beharrean, eseri eta zutik egon beharrean, bueno, hemen sufritzen pixka. Sufritzen, gaizki, ikusten dugu, ekarri dezutela, bu, namaiketakoa, Bai, zea, bai. frutitak edo zea berdura pixka. Bari, ba, sufritzen, horre hon beharrean, ezerrean gabe, ezer gabe eta ezer gabe, ba hemen gaude xerita itzaletan eta gaizki gaizki baina bueno beti hola da bizitza hola da pues batzuk lanin behar beste batzu disfrutatzeko así que bueno hori da erabakitzeko eskubidea eh hori da hori da hori da <laughs> tik bakizute hau dela erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakatea eta hori dana ez bai buskerra buskerra ere bai buskerra bota dituzue ni bai. bai bai baina bueno baina bueno zu saña dago bai. hemen Aizue, eta zeinek erabakitzen du etxean adibidez mm, telebistan zer ikusi? Doraemon! Eta Zuk... Doraemon! Eta zuek ere, orduan zuek dakazute erabakitzeko eskubidea? Bai. Hori horrela da? Bai, gehienetan bai. Ez dute beraiek usten e, erabakitzeko eskubidea. orduan, gaurkoan e, hemen ikusten dugu aitak eskatuko duela, ez, erabakitzeko eskubidea. Bueno, aita txikiak eta danok, handiak eta Zergatik, zergatik da garrantzitsua hemen egotea gaur, erabakitzeko eskubidea? Bueno, ba, konturatu daitezen, pues, que hemen gaudela eta gure eskubidea gala azken finean. Eta ja pixkan eskatuta gaudela, no? Eta bera bat, pixka egiten, eta pixka txorua. Pixka txorua daude batzuk, ez? Bai, bezala. Ni bezala, ezke eguzkia asko eman dite gaur. Eta horregatik, txorua nago pixka bat ikusten dezute aurrek ere erabakitzeko eskubidearen alde daude. Urratze zarete ez? Ba, zaizu, nahi berratzeko. A ber, begiratu kamarari, hola eskuak inda esan, gure esku dago. Gure esku dago. Gure esku gara. Eh? Eta egia da. Donde reina la alegria? En egia, donde reina la alegria. Ez en egia, donde reina el buen humor. No cambiaremos nuestro barrio ningún día, aunque nos den otro mejor el día. Biartik aurrera zer tokatzen da? Lana. Guai jendeak emandu hemen indarra lanen hasteko. Hau behartzan. Gogoa behartza lanen hasteko. Eta hemen aurrean lanen erabaki arte. Bozkatzea jun arte, egin behar deu lan. Eta hor hor duen irabaziko deu ja, gure esku dago bezala. Gero hortik aurrea ikusiko da, herrik erabakiko du. Ba, ikusten dezute, giro paregabea eta gauza kargi. Arraituko dugu pixkat. Kale jira, no? Bai. Lara, lara, edo! lara, lara, lara, hoi da. hoi da! La, la, la! La, la! lara, lara, lara, lara, lara, gizakatea, lara, lara, lara, lara, lara, lara, herrira bueltatzen ari da, hemendik aurrera ba, gu etxarrira jungo gea, jaiarekin jarraitzea, eharki pasatzea, nahiko ondo iritsi gea, bueno, ikuse dezute, aksidente txoren bat ere, baina, bueno, tira, gertatzen dian gauzak, ikuse dezute, giro gabea, gu hemen gelditu gea, geldituko gea jendearekin, txartela bidalduko dugu donostira, eta ba, pixka lanean jarraituko dute, baina gu, oain, jai! Pistu.info, haupa gure esku dago. Venga, eurra! Ez hori indik anezu egiten. Amaiketakoa bain da edo? Ah! Arroen goa nite un? Eh? Lortu deu, hain trekitilariak izango deu.